Hola a todos, soy Sergio de Céspedes, entrenador nacional de golf, y quería comentaros que hemos diseñado un curso de PAD muy interesante que os va a ayudar a descubrir si el PAD que actualmente tenéis se adapta a vuestro juego. El curso consta de cuatro tutoriales, tres de ellos que hablan de las características del palo, uno en el parámetro de la salida de la bola, de la dirección, el siguiente tutorial es para ver cómo los parámetros del palo ayudan al control de distancias. Y el tercero, cómo afecta la percepción, los parámetros del pad a la hora de apuntar. Es muy interesante, tienen unos ejercicios muy simples pero al mismo tiempo muy útiles que os van a ayudar para saber si el pad que estáis utilizando se adapta a vuestro juego y no al revés. El cuarto vídeo es del impacto centrado, de igual manera, tiene unos ejercicios muy interesantes, muy fáciles, pero que os van a ayudar a mejorar, eh, impactar la bola en el punto dulce del palo. Os animo a verlos y nos vemos en el siguiente curso.